ang tawag natin sa oras na ito ay adoration. Ina-adore, sinasamba. Binibigay natin lahat ng adoration sa ating Panginoon na nandito ngayon hinaharap natin. Hindi siya host na nagre-represent kay Jesus. Sa atin siya si Jesus. Sacramentally present. At kung siya ay si Jesus, siya ay na nasa harap natin, ang maari nating mang, mang, ang mangyari sa adoration ay sila sabi just to keep silent sapagkat kung nandyan sa harap natin si Jesus, siya ang magsasabi sa atin kung ano ang kanyang kalooban para sa atin. Kadalasan, tayo ang nag-iisip kung ano ang dapat gawin sa atin ni Jesus. Kadalasan yan ang panalangin. Marami tayong mga pangangailangan at ihaharap natin kay Jesus. Wala namang problema sa ang ganyang, ganyang, ganyang pagdasal. Kaya lang, tayo ang nagdidikta kung ano ang gawin sa atin ni Jesus ginagawa natin siya na isang sakristan. Sa adoration, maaaring ang isip natin ay maglakbay sa malayo, pero ang talagang sinisikap natin ay yung katahimikan Ang katahimikan ay hindi lang katahimikan sa mga nadidinig natin na mga bagay sa ating tainga. Ang katahimikan ay nasa loob. At tayo ay tatahimik. Huwag tayo mag-alala kung ano, kung ano ang dapat nating sabihin kay Jesus. Kasi kung titingnan natin, siya ay Diyos at alam na niya talaga ang kailangan natin. Ang magagawa na lang natin ay manahimik, maging tahimik sa harap niya. Huwag paandarin ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pag-aalala. Tahimik at sa sandaling iyan na kayo nananahimik at uh, ako'y nakakasiguro na hindi tayo masyadong sanay sa ganitong pagdasal. Sa ganitong pananahimik, sa isang oras o sa 20 minutes, 30 minutos na pagkatahimikan, dahan-dahan siya ay magsasabi, ito ang dapat mo gawin sa iyong buhay. Hindi nanggagaling sa atin, nanggagaling sa Kanya. At yan ay nangyari dahil tayo'y tumahimik. Nandito tayo sa Kanyang presensya, tunay, tunay na presensya, si Jesus mismo ang nandito at kung siya ay nandyan, siya ay may dinadala lagi sa atin ng mga kailangan natin na matanggap kahit hindi pa natin hingin.